se perrea fuerte. Fuerte. Oye, tú de suerte. Porque se perrea fuerte. Fuerte. Oye, tú de suerte. Se perrea fuerte. Bien dura. Se perrea fuerte. Se perrea fuerte. Se perrea fuerte. me Vegas baby. Mami baila el ritmo. Yo te sigo en TikTok. Baila como nadie. Me dejas sin aire. Más me desespero. Tú un caramelo Como una bandolera te voy a caer Si tú no me conoces, te vas a sorprender. Tengo todo lo que tú buscas en una mujer. Hoy se perrea fuerte. Fuerte. Hoy toda de suerte. Porque se perrea fuerte. Fuerte. Hoy toda de suerte. Se perrea fuerte. se perrea fuerte. Se perrea fuerte. Se perrea fuerte, te pega contra el muro Que es una bandolera, eso me lo aseguro Que sale por la noche pa' mover el culo Duro, duro Bien duro Sé que tú lo mueves y está bien duro Que te gustan los artistas, mami, eso lo juro Eso que me debilita Tiene una sonrisa, mami, muy bonita es un reggaetón caliente calientes pa'l ambiente Sobran la botella, María y aguardiente En esto de perrear ella es la referente Así que mami vente, vacila con mi hoy se perrean fuerte Hoy es mi día de suerte hoy se perrea fuerte Hoy es mi día de suerte Hoy se perrea fuerte, duro previa y cachengue Hasta abajo que esto se prende, perreando entre la gente Sin miedo que nadie se entere, como si nada, borramos casete perreo de eso que te vuelve loca Te paso a buscar, ponte tu mejor ropa Salimos a ganar, nos tomamos un par de copas Ponte de espaldas y sientes como te choca perreo fuerte Que perreo fuerte Que perreo fuerte Toda la noche, baby perreo fuerte Cámbiame el beat Esta música se vacila, bailalo como Shakira Quebrando la cintura,